Всім привіт! Ми продовжуємо грати в Сома. І здається, цього чувака вже ми прослухували. Пробую-ка я відкрити двері. Так, двері відкрилися. Так, так, так. Омні-інструмент. Поступ разрешен. Идет слив. Значит, все нормально. Так, 6 пикнуло. Шо? Механическая неисправность. Воспользуйтесь другим входом. Щось не то. Щось ему не то. Добре, идем шукати другий вход. Омікрон. Другий вход. може другий вход? Тут десь? Ну вон щось там є, щось світить. Як я туди попаду. Може якось тут присісти? Да, якщо він говорить, значить все правильно. Ого, ого. Воу, воу, воу, воу, воу, це щось страшне. Так, так. Зараз я впаду і буде мені жопа. Так, поки що мені повезло. Нічого не впало. Є два варіанти, куди спуститись туди чи сюди. Я бачу, що тут ліпше йти сюди. А з того боку хер його знає. Там може якийсь структурний гель, але ну, не більше. Я не думаю, що там ще щось є. Ну, давай. Так, тут має все під нормально. Пише готов к работе. Доступ разрешен, идет слив. Давай. Буль-буль. Гарний звук. Китайські якісь букви. Буль. Є. До речі, нагадаємо, що там у нас по сюжету. По сюжету нам треба знайти якийсь супер крутий костюм, який витримає ту тиск тої бездни. Оу, що ти затормозив? Ау. Я бачу відрізану голову. Ужас. І той костюм має витримати глибину отої бездни, де є отой ковчег чи що, я так і не поняв досі. Чорний ящик є. Чорного ящика нема і ми не чуємо нічого. Полное блокирование станції, отмена на терміналі комнаты погружения. Нам треба в комнату погружения. І вроді би все закрито, чи, чи не все. Тут щось є, тут лише лампочка. Так, це відкривається, ні, це зразу піднімається. Чи тут починаються якісь загадки. Чого воно так стало тормозити? Добре, може щось... Ага, є ще одні двері. Так, щось мені це нагадує початок гри. О, тут щось є. Чи може не треба фонарик? Ай, похер. Так, я поки що... О! Сука, блядь. Дебіл йобаний. Нашугав мене так, що я чуть не здох. Ще й щось говорить, придурок. А якщо я на пофігу просто зайду і пішов би він у сраку. А, він зник. Значить це було тимчасово. Ну хоч це добре. Але все-таки мені здається, що він зараз появиться знову. І він буде періодично тут нам так з'являтись, мені так здається. Так, сюди можна зайти. Тут є якась штука крута. навіть не знаю що це. Але щось це є тут таке серйозне. Може це тут якось міняється цей костюм, бо його треба буде якось вдягнути поверху цього, що вже є. Так, тут закрито. Тут якісь ящики, тут є двері, пішли. І зараз знов це чудо вилазить. А ні, вони знають, як шугати Шукають самі неочікувані моменти. Це ніби якась станція з радіацією. О, тут можна все читати. Фотографія персонала. Я бачу зліва Кетрін Чун. Тут всюди замішана ця Кэтрин. Энергокостюмы Хаймацу. Руководство по использованию. Так, соблюдайте эти указания, вы убережете от несчастных случаев их самих себя и своих коллег. Наденьте не... А, это мы уже читали, это до сраки. Так. Список заданий команды Ковчега. Костюмы проверены и готовы. Образ Сомникорна находится в Ковчеге. Снаряжение дополните и дополни... еще дополнительные пайки... За... пайки загружены. Подъемник от откалибр... Э, сука, блять. Подъемник откалиброван по весу. Оператор крана готов. Станция Омикрон готова принять людей. Груз через два дня. Все. Все в люксичному вигляді. Треба лише знайти той костюм, залізти в нього і полетіти в космос. О! Кетрін, говори. Прийом, прийом. Е, is this Omicron? Everything is so basic, so limited. I hope it's not the Omnidor. Все буде falling добре, apart. чого ти нервуєшся. Okay, we need to find you a power suit. Треба знайти You know, so we can енергокостюм. go into the abyss without ending up like a recycled can of soda. You think we'll find one that fits me? I mean, I'm kind of in a suit already. Да. That's been bothering me too. Він якби вже You в know how you were костюмі. transferred from Vancouver? Toronto. From then to now. How could I forget? Okay, so we do it again. You want to send me to the future? No, you idiot. I want to transfer your mind into a new body. What? Look, we already know it can be done. We don't need to make it a big deal. It is a big deal, Kath. It's a huge fucking deal. Ха. There's got to be something Хочуть else that can take us перемістити down його there. The розум. Dunbat at Theta was the only vessel that could take that pressure, and you saw what happened. Then think of something else. Simon, please. You don't have to switch this instant. Just play along for now. If we find something else, then great. If not, I'm not promising anything. Thank you, Simon. Have a look around the room. This is where they would keep the parachutes, if there are any left. Коротше, він дуже проти того, щоб е, його загружали в інше тіло. Саймон хоче, щоб е, він заліз в цьому своєму костюмі у ще більший костюм. Добре, це я включив, а як включаються самі екрани. Це якась є кнопочка. Де моя взагалі мишка? Ага, бачу. Ні, кр... А, во, стоп. Так екрани чорні, нічого є можливість до них приблизитись. Диво дивина. Саймон, look for a suit in the lockers. А, в шкафчиках треба шукати. Я щось не поняв зразу. Тут немає. От я бачу, щось тут має бути. От він. Круто. Це костюм такий чи це що це? Фу, блін. Nice. I found one of the power suits. There's a dead woman inside. At least I think it's a woman. Just like the body we found in the annex. She's missing her head. Gross. This could work in our favor though. Look for a terminal nearby, see if you can boot it up. Так, хто це? Рейлі Хербер. Так, термінал є. От він запустився. Запускайся, запускайся. Так, энергокостюм Хаймацу. Энергокостюм высокого давления гарантированно выдерживает температуру в диапазоне от 50 до 75 Цельсия, стабильно сохраняя внутреннюю температуру в 40 Цельсия. Можно изменить типа температуру стабильно. Костюм автоматически защищает, защищает носителя от внешнего давления и поддерживает внутреннее давление в одну атмосферу на глубине до 500-105 тысяч метров – Встроенный контроллер отслеживает физическое состояние носителя и способен вести к минимуму, свести к минимуму риск шока гипер, шок, шок гипервентиляции и даже обезвоживания. Использование. Костюм легко собирается с помощью резьбовых вставок на шее и рукавах, которые надежно фиксируют перчатки и шлем. В начале соединения костюма не будет запечатливо, запечатываться до тех пор, не... Соединение костюма не будет запечатываться до тех пор, пока контроллер не опознает носителя с помощью системы датчиков. Костюм можно настроить на работу с конкретным носителем, но по умолчанию ограничений на его использование нет. Контроллер, встроенный в костюм компьютер, отслеживающий пульс, мозговую активность, температуру тела и уровень стресса носителя через проводимость кожи. Он использует полноценную информацию, а он использует полученную информацию, чтобы обеспечить носителю удобство и безопасность работы. Ты прочитала, да, тут кнопка, ага, вот кнопка назад. Отслеживание энергокостюма. Ясно. Активация энергокостюма. Нет энергокостюма. Загрузка. Not exactly grade A Sure, sure. material. Don't write it off just yet. Remember what we found out at Theta? The suit you are wearing is basically just a Cortex chip working a few pints of structure gel, powered by the on-suit battery pack. And a dead colleague, Imogen Reed. Exactly. <laughs> if you think about it, we're actually incredibly lucky. We found a suit with an already dead body inside. I guess you're right. What about the WoW? What makes you think it'll play along? It's not magic, it's algorithms. A set pattern. The WoW won't be able to deny us, even if it was Я нічого не capable поняв, of що wanting робити. to. Повтор. I'm still not crazy about this plan. It feels wrong. Please, Simon, I can't give up on the Ark. I need this to work. So we need a Cortex chip, structure gel, and a battery pack. That's one hell of a shopping list. Thanks. I'll just hang around here if that's okay. I'll be back. Понятно. Треба шукати то все, що там було написано. А це що за кнопка? Ну, я розумію, що це за кнопка, але... Я думав, що вона щось знову заново зможе зробити. Так, один костюм його можна взагалі якось потрогати. Ні. Сюди треба буде щось вставити. Добре, де я маю шукати цей енцефалочіп? Де я це все маю знайти? Хер його знає. Значить, вона сказала, що почекає, поки я це все не зроблю. А Комбрімент можна забрати? Не можна. Тут має бути фотка тої тілки. Не, немає її. Я думаю, що тут буде фотка тої тілки, яка там без голови. Добре, йдемо шукати. Новий енцефалочіп і структурний гель. Так, оце вроді би відкрилось цього мільйона. І тут щось відкрилось. Тут що, тут нічого нема, але... Зато... Ні, щось відкривається. Закритось. А ні, тут відкрито. Та ну до сраки, нічого там нема. Це одне і те же саме, просто я зайшов з іншого боку. Ще раз треба провірити отут, що тут таке. Балоном. Нічого ми цим балоном не розб'ємо. І сюди теж не зайде. І тут якісь непонятні штуки. Тут щось все дуже непонятно. І ще воно дуже непонятно підвисає. Та що це? Попробую вернутись тупо на самий початок. Тут двері вже закриті. Це може тут є структурний гелій? Ага, от щось запустилось. Добре. вручную. Давай. Сам не знаю, що нажимаю, але нажимається, значить нажимаю. Камера. Причина... А, перегрузка. Може зараз буде все нормально. О, круто. Я маю щось тут нажимати, сам не знаю що. Я нічого не розумію. Так, стоп. Що це було? Ніжній, верхній. Давай так, вручную. Схема станції збросить. Ага, ще раз, вручною. Ні, схема станції, нижньої вручної. А, воно походу на всі станції йде одночасно. Тобто я маю провести по всіх лініях. Ну, по всіх клеточках лінії. Отак якось. Так, так, так і так. Є. Походу, на все. Да, все правильно. Круто. Запустилось все. Тут что-то можно нажать. Больше голов. Рядом с подстанцией Омикрон обнаружил необычно пассивный атлантический большеголов. У него очень необычные костные нарост, которые, скорее всего, мешают восприятию. Я занес рыбу на станцию, чтобы изучить ее, но она перестала двигаться и умерла. Когда я вытащил ее, чтобы, чтобы изучить труп, рыба внезапно ожила. Она дергалась несколько минут, и я решил вернуть ее в аквариум. Рыба сразу же начала биться в стекло и разбилась до смерти, прежде чем я успел ее вымыть. Шелли. Шелли доставлена мертвой Клаудия Эймс. Шелли, это просто якась херня, короче, неважно. Дерби, Дарби и Уолдек обнаружили, что именно эта рыба мешала работе зона Лумар, зонда Лумар на глубине около 900 метров. Это черный шоцентролов длиной 150 сантиметров, но он выглядит как будто сросся с какой-то другой рыбой, может акулой. Таких жутких мутаций мы еще не видели. Очевидно, что наше положение становится все хуже и хуже. У мутации есть какая-то причина, и это уж точно не радиоактивные остатки, как говорит Орвари. Курвари, так кажет. Йохан Росс скончался по пути Клаудия Эймс якісь таке несвязана херня, якась така. Мертвець, знайдений этим утром в подъемнике, был, был опознан как Йохан Росс, психолог ИИ, работавший на ТАУ, и даже я даже представить себе не могу, что могло произойти там в бездне, и, честно говоря, совсем не хочу раз... раз... рисковать своими людьми, чтобы это узнать. Если команда Ковчега еще жива, в чем я сильно сомневаюсь, им придется как-нибудь подать нам сигнал. Мы не будем спускаться просто из любопытства. Дякую за увагу. Ну, то есть, дякую за информацию. Дуже інтересно. Тут вроді би теж було закрито. Я догадуюсь, що підвисає так, бо того, що я настільки вже забив пам'ять компа, що воно вже тормози просто через нестачу пам'яті. Так, я бачу, тут є якась штука. Слухаємо. Джулія Робертс. Да, да, да. Альфа? Альфа Ромео. Щось таке десь зв'язне вони говорять. Ну як це так? Спуститись в бездну і знайти її. Ну, Піти в нікуди і знайти нічого. Все, реклама по телевізору почалась. Щось це все я нічого не поняв, коротше. Тут ще щось є. Це цей акваріум, де були рибки. І, мабуть, на цьому акваріумі будемо завершувати. Треба трохи ці відео повикидати, бо то, що ну просто срака, як це тормозить. Скоріше всього, це через забиту пам'ять. Надіюсь, наступне відео вже не буде таке тормознуте. Добре, всім пока.